nyaman, lebih murah dari Innova dengan harga segini. Pabrikan Toyota memperluas varian keluarga Highlander dengan meluncurkan Highlander Brown Edition 2022 yang tersedia dalam dua varian hibrid yakni XLE dan Hybrid Limited. Edisi terbatas hybrid mendapat sentuhan perunggu pada eksterior dan interior, dengan aksen velg 18 inci dan jahitan interior. Highlander Brown Edition 2022 mencakup beberapa peningkatan, dimulai dengan kursi penumpang depan dengan daya yang dapat disesuaikan yang merupakan standar pada model XLA. stars aglow Heaven's up above Got me below As I head to you Like the river flows Walking slow Selain itu, Highlander Bronze Edition 2022 menawarkan kepada penggunanya berbagai peralatan yang kompatibel. Highlander Bronze Edition 2022 juga mencakup berbagai perlengkapan penting yang telah menjadi standar kendaraan masa kini, seperti lampu LED, lampu depan, power armrest, wiper, sensor hujan, kaca spion digital, lampu ambien, dan panel daya 10 arah. Untuk pengemudi serta 1500 jam tangan. Soket listrik. Kendaraan ini memiliki dua roda yaitu roda depan atau roda empat. Versi Highlander Browns 2022 menggunakan mesin DWAC 2.5 liter 4 silinder dengan dua motor listrik. Oh, Walking slowly in the mountains underneath Mesin ini menghasilkan 340 tenaga kuda. Dan ditenagai oleh baterai yang dipasang di belakang, sehingga tidak mempengaruhi kompartemen penumpang belakang atau kompartemen bagasi. Toyota memperkirakan 2022 Highlander Browns untuk menghasilkan 36 MPG gabungan. Pabrikan Toyota juga telah memberikan garansi pada mobil ini untuk beberapa fitur canggih yang disematkan di dalamnya. Soal harga, sejauh ini Toyota belum merilis bocoran ke publik. Kita tunggu saja informasi tentang Toyota selanjutnya.

I below as I head to you like the river flows walking slow